Compararea numerelor naturale. A compara două numere înseamnă a stabili care dintre ele este mai mare și care este mai mic. De exemplu, vreau să compar două numere, 24 și 53. Sunt două numere formate din 10 și unități. Comparăm mai întâi zecile. Iată, 24 are 20, iar 53 are 50. Pentru că 2 este mai mic decât 5, spunem că 24 este mai mic decât 53 și scriem între ele semnul mai mic. Să luăm acum un alt exemplu. 72 și 71. Observând cifra zecilor, descoperim că este 7 și la primul număr și la cel de-al doilea. Pentru că 7 este egal cu 7, nu pot spune că cele două numere sunt egale. Privim apoi, apoi către unități. Cifra unităților 2, cifra unităților este 1. 2 este mai mare decât 1 și atunci folosim semnul mai mare pentru că 72 este mai mare decât 71 în scrierea celor două semne trebuie să avem grijă ca vârful săgeții să fie îndreptat către numărul mai mic.